Pada video sebelumnya drama update telah membahas tentang kemungkinan Chon So Jin yang menjadi gila karena telah membunuh Ha Eng Byul atau melihat Oh Yun Hee. Namun pada video kali ini drama update akan kembali membahas tentang Chon So Jin setelah ada beberapa foto yang tersebar terkait Chon So Jin. Dalam foto yang tersebar di kalangan penggemar, Chon So Jin terlihat memiliki penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pada penampilan terbarunya, Chon So Jin terlihat menggunakan rambut pendek dan berbaju biru. Jika melihat foto tersebut berarti tebakan drama update dalam video sebelumnya tentang Chon So Jin yang tidak akan mati benar adanya. Namun Chon So Jin yang menjadi gila karena membunuh Ha Eng Byul mungkin perlu direvisi kembali. Chon So Jin sepertinya akan mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan yang baru. Hal ini mungkin terjadi setelah Sim Suryon mengancam Chon So Jin menggunakan Ha Eng Byul. Pada video sebelumnya drama update mengatakan jika Chon So Jin sepertinya akan dijebak oleh Sim Suryon menggunakan Ha Eng Byul. Chon So Jin juga masih mungkin akan mendorong Ha Eng Byul ke jurang. Namun Sim Suryon pasti akan menyelamatkan Ha Eng Byul dan telah mempersiapkan semuanya agar tidak ada korban jiwa. Sim Suryon dan Logan Lee pasti akan memberikan kesempatan kedua pada Chon So Jin dengan pertimbangan Ha Eng Byul yang sangat membutuhkan ibunya. Jadi Sim Suryon memilih menggunakan Ha Eng Biul untuk membuat Chon So Jin tersadar akan dosa-dosanya. Jika Chon So Jin merasakan kehilangan Ha Eng Biul, maka bisa dipastikan Chon So Jin akan sangat hancur dan kecewa. Karena Ha Eng Biul adalah harta yang paling berharga buat Chon So Jin. Chon So Jin pasti akan menyerah pada akhirnya. Terlebih Chon So Jin sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan uang pun Chon So Jin tidak punya sama sekali karena Chong A Group akan dikuasai sepenuhnya oleh Logan Lee, sehingga tidak akan ada hal yang bisa dilakukan Chon So Jin lagi. Chon So Jin akan benar-benar kehilangan hidupnya karena harta dan Haeng Biul telah hilang dalam hidupnya. Tentu saja Sim Suryon pada akhirnya akan mempertemukan Chon So Jin dan Haeng Biul kembali. Di samping itu Haeng Biul juga akan memberitahu Chon So Jin agar sadar dan menjalani hidup saja. Jika dilihat dari rambut Chon So Jin yang dipotong pendek, bisa dipastikan jika scene itu akan ditayangkan pada episode 14 drama Penthouse. Jadi bisa dikatakan Chon Soo Jin akan happy ending dan menjalani kehidupannya yang baru bersama dengan Ha Eung Biul. Hal ini juga didukung dengan foto Ha Eung Biul yang menggunakan seragam penyanyi gereja. Hal ini berarti Ha Eung Biul akan menjadi penyanyi di sebuah gereja. Tak hanya itu, Chon Soo Jin juga terlihat duduk di dalam gereja tersebut. Hal ini menunjukkan jika hubungan Chon So Jin dan Ha Eng Biul akan berjalan lancar. Mereka akan hidup tenang menjadi masyarakat biasa tanpa harta berlimpah dan kekuasaan yang bisa membutakan mata Chon So Jin. Jika pada akhirnya Chon So Jin dan Ha Eng Biul menjalani happy ending. Apa karma yang Chon So Jin terima atas perbuatan jahatnya? Karma Chon So Jin telah Chon So Jin dapatkan dari episode 10 drama Penthouse. Mulai dari pembunuhan yang ia lakukan pada ayahnya terungkap, hingga pembunuhan terhadap Oh Yun Hee. Hal ini sudah menghancurkan reputasi Chon So Jin dan tidak akan mudah buatnya muncul di hadapan publik lagi. Selain itu, perusahaan dan yayasan Chong Ah yang sangat dia agung-agungkan juga akhirnya hancur dan tidak menjadi miliknya. Padahal yayasan Chong Ah adalah setengah dari kehidupan Chon So Jin. Selanjutnya Chon Jin harus hidup menjadi orang sederhana dan tidak memiliki kemewahan dalam hidupnya. Selain itu Chon Jin juga akan merasakan rasanya kehilangan anak meskipun hanya sementara. Chon Jin juga harus menikmati hidupnya menjadi orang sederhana yang tidak memiliki apapun. Dan hal ini akan sangat menyiksa Chon Jin, belum lagi menghadapi cibiran masyarakat yang akan selalu dia dengar setiap hari seumur hidupnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman itu setimpal untuk Chon So Jin? Atau kalian masih ingin jika Chon So Jin hidup lebih menderita? Atau mungkin kalian berharap Chon So Jin meninggal seperti Jo Dante? Hukuman mana yang akan kalian pilih? Apakah kalian siap untuk mengakhiri perjalanan drama Penthouse?